Scoopy, Touch and Soul Records, Lara, Will your money, on Party Inc. We were just friends, shit, we were really blind. You were with me before this rap shit, there was really love. Little brothers, I ain't you Yo, the bro, y'all never had. Set us on the right path, be better than our dad. Making money, spending cream, working hard, chasing dreams. Them tills, we boys. Yeah, that was a team, and the shredders in the apparatus, the machine Only thoughts to be the baddest these bitches ever seen I had it all planned out, rap stars, sports stars Pulling up the nana's house in our million dollar sports car I streets, yeah that was the plan Where it all went south, I doubt I'll ever understand They used to see at me and torture me and kill me inside eine lange Zeit, denn ich komm nicht mehr klar Die ganze Welt entwickelt sich zum Feind Wo sind all die Freunde, denen ich eigentlich vertrauen kann? Denn ihr habt mir mein Herz gefickt, ich glaub das wird ein Dauerkampf Doch eines ist ganz sicher, dass man stirbt für die Ewigkeit Ich hab in dich verstanden, dass ihr alles nur Verräter seid Redet nicht von Treue oder Ehre, nein das kennt ihr nicht Von wegen, ihr seid da für mich, wenn's wirklich einmal brenzlig ist Und wenn ich euch mal wieder seh, lauf ich einfach an euch vorbei Ich bin nicht mehr der Alte, der euch jeden Scheiß nochmal verzeiht Bin ich auf euch angewiesen ich komm auch gut selber klar, auch wenn es öfter schmerzt, Mann, wie oft stand ich alleine da. Ich hab euch mein Vertrauen geschenkt und ihr habt es nur ausgenutzt, doch wart ihr meine Droge, wie ein Junkie, der sich Hero spricht. Ich hab euch so gebraucht und wollte stets an eurer Seite stehen, doch hab was jetzt gemerkt, ich muss meinen Weg wohl doch alleine gehen. Es gibt viele Enttäuschungen im Leben, aber es ist schwer, Freunde zu haben, die eigentlich nie welche waren.